Ma plus belle expérience, c'est de lire la Bible en un an, même l'Ancien Testament. Je connais beaucoup sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ça va m'aider aussi à marcher selon la parole de Dieu. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué cette année à Beersheba, c'est la relation entre Dieu et la nature. Dieu a fait si, beaux beau nature pour nous par son amour. Donc, cet amour, il veut que nous, on ne dégrade pas cette euh, nature. Il veut que nous le maintenons pour qu'on puisse demeurer dans sa joie. Donc, c'est quelque chose qui est très bon pour nous. Notre plus belle expérience est en deux volets. C'est l'acquisition des principes euh, de l'agriculture inspirée de Dieu qui nous a permis de récolté environ 200 kg de, tomates. L'agriculture bio, et là j'ai découvert aussi sur euh, le fait d'associer plusieurs plantes, euh, m'a beaucoup permis de voir que si une plante est attaquée, l'autre peut euh, résister ou bien il peut le protéger. Comme ça, l'autre peut donner un rendement, même si l'autre est attaqué. Et le miracle que le Seigneur a produit pour mon épouse et moi, de lui permettre de concevoir, et nous attendons en ce moment un bébé avec beaucoup de bonheur. Oui, j'ai aimé beaucoup à euh, j'ai étudié sur l'agriculture et du coup euh, on avait des plantes qui sont attaquées et les cours à partir de mes professeurs m'ont aidé à trouver les solutions par rapport aux attaques qui, sont sur les plantes. Mon moment préféré ici à et précisément sur l'étude biblique, euh, les quatre grandes relations. Relation entre l'homme et Dieu, relation entre l'homme et la nature, relation entre l'homme et son prochain, relation entre l'homme et soi-même. Il y avait tout le monde avec, avec ces quatre grandes relations qu'Adam vivait auparavant dans les jardins d'Éden. Merci.